Saluton eh, carai yen uh, eh, la anta omedito de hodiau hodiau uh, eh, mi estas en mia laborĉambro kie vi povas vidi kaj estas du uh, esperantaj aferoj kiu mi volas kunpartigi kun vi unue mi estas en la bialistokaj tagoi in un kai estas iom da parolado cae do pro tio mi motigis tum iom da tempo por saluti vin sed mi esos tre rapida pro la parto preno kai la dua fero estas ke al venis donazzo de neesperantisto pri uh, libro cion li verkis la traino de la espero la neesperantisto estas Jose Vicente Castillo Garcia kai parola aspri solidarezzo esperantista en la regiono de Valencio en 1912 pri nao Austriai au Austrai eble esperantisto do uh, li donatis la libro al mi do mi volas danki lin et se li eble neniam vidost tion sed tio por diri ke Esperanto estas pli granda o la Esperanto movado. Kai mi ancao declaris tion en mia recenzo publicigita hodiau en libera folio pri la nova itala filmo. Uh, L'incredibile storia dell'isola delle rose, la necredebla historio della insulo della rosoi. Do, suffice da a a afero i bolas en la verde caldrono, ĉu ne? Bone, mi lasas vin la medito, restu con ni, cun medito con ni, dankon. Mine compra Saluton, cae bon venon a nia nova Zamenhofa medito. Hodiau mi prenas la ocason legi el tiron e eh, la Hebreo e la Ghetto, do la collecto, plena collecto de Ludovicito, cae facte mi prenas el iuna lingvo faristo sectio, cae mi volas legi tion el tiron el fragmento, en mil nau, mil octcent septec ses, au eble septec sep, ciam uh, Zamenhof parolas pri la gravezzo de la vorto condir Toscaia. Unu foion, ciam mi estis en la sesa au sepa classo de la gymnasio, mi ocase turnis la attenton alla surscribo, Schwei Zarskaya kion mi jam multa in foto foio in vidis kai poste alla elpendajo conditor skaya tiu ci skaya ek interesis min kai montris al mi che la suffixoi donas la eblon el uno vorto fari alia in vorto kiu in oni ne deva sa parte el lernadi ci penso ek posedis min tutte cae mi subit exentis la teron sub la piedoi, sur la terura in grand eg ulain vortaroin falis radio del humo, cae ili comensis rapide mal grandi giadi anta o miei oculoi. La problema esta solvita, diris mi tiam. Mi captis la ideon prisufixoi, cae comensis multe laboradi en citiu directo. Do, caroi, citiu sento, ciam la tero sub la piedoi estas tiel forte sentata. Tiu senteno, tiu sento, estas la fisica signo, la corpa signo, che grandiosa nova ideo venas. La differenzo inter esploristo cae ne esploristo estas che esploristoi, en mia esperto, fidas ie teo. Ne esploristoi ne attentas la senton de la tero sub la piedoi. Cae do, ili ne povas poste elabori tion, char citiu estas la laboro. Estas la comenzo de la laboro. Cai felice ocasis al Zamenhof chiam li estis gymnasiano cai povas ocasi anca oposte, compreneble. Sed mi volas diri al vi, ne perdu, ne maltrafu la ocasum senti la terron sub la piedoi chiam ti ocasas al vi. Ciar tion estas sub mia controlo quel foi la momento venas en la play ne attendita circostanzoi che do chi un fari Auscultu vi men ascolto vian belan momenton kai giution gi al veni sal mi kai protio mi volis tiristion kai ja ni auscultis gin mi kun partigis tion kun miai du kun laborantoi temas pri mia uh, esplorado pri computica argumentado do la la stupo post la ad posizia i grammatico i mi jam clarigi salvi dum la unuatro disoligio per malfurmo curso kai ja espereble ne ne espereble mi faros tion mi plenumigos la sento, do mi sentas la teron sub la piedoi hodio, cae protio mi estas ege felicia. Cae protio mi volis compartigi tion felicion cun vi, cae cion mm, diri, ja, dancon pro via atento, cis morgau, felician semen finon, can, ciel ciam, antauen, sen fine!